આજે પાંચ વર્ષ થઈ ગયા છે એની ઉપર થઈ ગયા છે કોઈ જાતની તકલીફ નથી એસિડિટી શું છે એ મને ખ્યાલ નથી પાંચ વર્ષમાં મેં સાંભળ્યું નથી મને રિફ્લેક્ટ થયું હોય મારું નામ વિક્રમ લાલકા હું ભુજ કચ્છથી આવું છું મારું આજથી બે હજાર પાંચ બે હજાર સત્તરમાં ફંડોપ્લાઇકેશન થયું હતું હાઇડ્રોસનની આજે પાંચ વર્ષ થઈ ગયા છે એની ઉપર થઈ ગયા છે કોઈ જાતની તકલીફ નથી એસિડિટી શું છે એ મને ખ્યાલ નથી જ્યારે બે હજાર સત્તરમાં ઓપરેશન કરાવ્યું એનાથી પહેલાં અગિયાર વર્ષ સુધી એસિડિટીના ચક્કરમાં ડૉક્ટરો ફરતો રહ્યો બોમ્બે સુધી જઈએ અને છેલ્લે ડૉક્ટર ચિરાગ ઠક્કર સાહેબે એન્ડ્રોઇડ હોસ્પિટલના જે ડૉક્ટર્સ છે એમણે મારું ઓપરેશન કર્યું અને વેરી નેક્સ્ટ ડે મને ડિસ્ચાર્જ આપી અને આજે પાંચ વર્ષ પછી એમને એમ દસ વર્ષે એમને એમ ખાલી રૂટિન માટે આવું છું સર ક્યારે ટેલિફોનથી રેગ્યુલર ચેકઅપ કરતા હોય છે ફોલોઅપ પણ લેતા હોય છે અને આજે કુદરતી આજે વિઝિટ માટે આવ્યો એમને મળવા માટે એકદમ કમ્ફર્ટ ફીલ થાય છે અને કોઈ જાતનું એસિડિટી કે પાંચ વર્ષમાં મેં સાંભળ્યું નથી મને રિફ્લેક્ટ થયું હોય